Aunque el coronavirus aún no se ha diseminado ampliamente en Estados Unidos, existe la probabilidad de que aumente el número de personas infectadas. Si sigue los procedimientos de higiene básicos que ayudan a prevenir muchas otras infecciones, como la gripe, el riesgo de infectarse con el virus será menor para usted y su familia. Los mismos comportamientos que contribuyen a contener la propagación del resfrío común y la gripe le ayudará a protegerse contra el coronavirus. Procura evitar la exposición a personas infectadas o que presentan síntomas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, el tiempo que lleva a cantar dos veces feliz cumpleaños. Los desinfectantes para manos a base de alcohol también son eficaces. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca si no ha lavado las manos.